مرحبا أنا فيكتوريا من فريق عمل دي اسمبلي واليوم رح نعطيكم ملخص بسيط عن أحداث وورشات العمل اللي اشتغلنا عليها في خلال الشهر الماضي من داخل المختبر وخارجه رح نعطيكم لمحة بسيطة عن ورشات العمل رح تقدمها الأسامبلي خلال شهر رمضان في مركز إن 5 تك ما تفوتوا الفرصة إذا حابين تنضموا للأسامبلي لازم تسجلوا من خلال الرابط على theassembly.ae وتابعونا على ال social media لتوصلكم كل أخبارنا بالنيابة عن فريق عمل في أسامبلي رمضان كريم